Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Karibuni wapenzi watazamaji katika kipindi maalum, kipindi ambacho tupo katika wiki ya kukuza uelewa dhidi ya usugu wa vimelea dhidi ya dawa. Tupo na Dr. Huba kutoka Suza, lakini tunaye Dr. Hadija kutoka taasisi ya utafiti ya mifugo. Eh, karibuni katika studio yetu. Asante sana tupo katika hiyo wiki eh? E, tunaadhimisha hii wiki. Kwa nini mmekuwa mkiadhimisha hii wiki? Um, wiki ya hii wiki ni inaanzia tarehe kumi na nane hadi tarehe ishirini na nne ya kila mwaka Novemba. Ulimwenguni kote wamekuwa wana wanaadhimisha hii kukuza uelewa dhidi ya usugu wa vimelea, dhidi ya dawa, na hii imetokana kwamba na harakati za mashirika makubwa matatu baada ya kuona kwamba hii ni swala la usugu wa vimelea bila mm. dawa ni tatizo na imekuwa linakuwa kwa kwa baada ya kuona takwimu kwamba zinaonyesha hii hali inaendelea kukua na ni tatizo na ni tishio kwa afya ya binadamu, afya ya mifugo, lakini pia na mazingira ambayo tunaishi. Kwa hiyo wakaamua, ilipofika mwaka 2016 uh, shirika la afya ulimwenguni au duniani, shirika la afya ya mifugo duniani, lakini pia na shirika la kilimo na chakula la Umoja wa Mataifa wakaamua sasa kutengeneza mpango mkakati wa kupambana na usugu wa vimelea dhidi ya dawa, na baada ya mpango mkakati huo ulipopatikana, moja katika katika ah, madhumuni yao ilikuwa pia ni kukuza uelewa kwao, waka, wakaanzisha nini nini kila wiki kila mwaka wiki moja ndani ya kila mwaka kwa kunaadhimishwa kukuza uelewa haswa kwa jamii ili waweze kugundua kwamba Hili sasa ni tatizo na waweze kuchukua hatua ya kupambana nalo, kwa sababu ile swala la kupambana dhidi ya usugu vimelea si la kila mmoja, si la mmoja, ni la kila mmoja wetu. Ndio maana mwaka huu a ah, kauli mbiu ya mwaka huu inasema preventing antimicrobial resistance together, yani tupambane dhidi ya usugu vimelea vya vya dhidi ya usugu vimelea dhidi ya usugu wa vimelea dhidi ya dawa kwa pamoja, yani mm. kila mmoja hapo ulipo unayo juhudi ya kufanya ili kusaidia katika mapambano haya. Hapa hapa kwetu Tanzania tume, tumeanza mwaka gani? Uh, kwa upande wetu nitazungumzia Zanzibar basi Tanzania mm -hmm. Aa, ah, kwa sababu wenzetu Tanzania walitutangulia hasa pia katika kutengeneza ile miongozo ya kitaifa walitutangulia wali mm -hmm. Lakini kwa upande wa Zanzibar kuadhimisha hii wiki tulianza 2019 mm-hmm. ambapo mm -hmm. baada ya 2019 basi tumekuwa tukiendelea hivyo mm -hmm. kila mwaka hadi mm -hmm. mwaka huu mm-hmm. ambayo ndani ya tarehe 18 hadi 24 ambayo ni kilele mm -hmm. tunakuwa tunafanya kampeni mm -hmm. katika uh, vyombo mbalimbali vya habari lakini pia kuwafata wanafunzi katika vyuo vikuu vinavyotoa taaluma ya afya mm -hmm. lakini pia wafugaji ili kuweza kusaidia katika kueneza uh, uh, kukuza uelewa wao na kuweza kufahamu tatizo kubwa ambalo tunakabiliana nalo la hii ishu ya usugu wa vimelea dhidi ya dawa. Uelewa mpaka sasa hivi kutokea 19 mpaka 22 kwa wateja wenu, tuzungumze kwa wateja ukoje? Uh, kusema kweli naweza nikasema kwamba hatujafanya tathmini, kwa sababu sote hatuwezi kusema uelewa kwa kiwango gani, lakini naweza tukasema tumejitahidi kadri tulivyoweza kukuza uelewa, na tunaamini kwamba uh, kuna watu ambao tayari wanata, wamepata wana, wa, angalau wana elimu na, na kupitia kama kipindi ambacho nafanya kama leo pia kwamba angalau wameweza kupata chochote, kufunguka macho kwamba hey, ili ni tatizo, lakini kwa kiwango gani mi nahisi hapo tena ndo swala ambalo pia na ni vizuri kwamba pia tunapotokea pia ni sehemu ya utafiti mm. Nadhani pia ni jukumu letu pia tukafanya tathmini kwa kuangalia mm. Uh, ni uelewa kwa kiwango gani ambacho wananchi wanacho kwa kushirikiana na, na taasisi mbalimbali kuona jinsi gani tangu tulivyofanya hizi jitihada tumefikia hatua gani mm. Lakini naweza nikasema bado kazi tunayo ya kuendelea kukuza uelewa, sababu naamini bado hatujawafikia walio wengi, sababu kila mmoja kutokana na shughuli zetu za harakati za kimaisha, kuna ambao wanapata fursa ya kusikiliza redio mm. kuna ambao wanapata fursa ya kuangalia TV, lakini kuna ambao ambao wana inabidi tutumie uh, nyenzo nyingine ambayo iwezi pia kuwafikia taarifa sahihi na kwa muda sahihi ambao wao wanaweza wakapatikana. Eti dokta, kwa nini kwa nini sasa vimelea vimekuwa sugu havitibiki, vimekuwa rafiki wa dawa sasa? Ah, asante sana. Ni kwanza lazima kwanza najua jamii inataka kujua nini vimelea kwanza. Mm. Mm. Vimelea kwa jina la Kiswahili tunaita vimelea, lakini jina la kisayantis tunaita wale microorganism. Mm -hmm. Wale wanaosababisha maradhi ya kuambukiza. Tukisema kina bakteria, kina fungi, wale ndio wanaingia kwenye hizo vimelea. Kwa hiyo tunapoongelea kuhusu usugu wa vimelea dhidi ya dawa ni vile kwanza binadamu na wanyama kwa kijumla, inakuwa mwanzo wewe unakuwa una unaumwa na maradhi fulani, baadaye unatibika kwa kutumia dawa fulani. Pengine una kimelea kilichokusababisha wewe maradhi fulani, tujalie pengine una kimelea kimekupelekea ukapata uh, UTI au pengine ukapata tuberculosis, ile kifua kikuu. Kwa hiyo mwanzo ulikuwa unatumia dawa na hayo maradhi uliyoyapata ukawa unatibika vizuri tu, lakini baadaye dawa hiyo hiyo ulioitumia mwanzo ikakutibu ukaja kuitumia kwa mara ya pili au mara ya tatu ikawa haikutibu. Kwa hiyo hii pale ndo tunaita ule ni usugu wa vimelea dhidi ya dawa. Kile kimelea kimejitengenezea usugu ili hiyo dawa unaokula kwa mara ya pili au ya tatu usiweze kutibika. Na kuna sababu ambazo zinapelekea huo usugu wa dawa. Uh, tunapoongelea sababu za usugu wa dawa kuna hiyo ni mwamvuli mkubwa, lakini kwa, kwa sababu ya muda nitazidi kuongelea kiuchache, lakini kiundani watu wafahamu. Sababu kubwa sana ni matumizi ya dawa yasiyo sahihi holela, kiholela, kutumia dawa kiholela <laughs> au kwa jina jingine sahihi, vyote Kiswahili ni kipana mm. Kwa hiyo umo ndani ya kiholela, kutumia dawa kiholela au matumizi yasiyo sahihi, kuna vitu vingi. Kuna ile kutumia dozi ndogo ambayo isiyo stahiki wewe umeandikiwa dozi ya siku saba ukatumia dozi ya siku tatu, siku nne ukaziacha, hiyo ni ya mwanzo. Nishapona lakini ah, hivyo uh, unaweza ukajiona umepona mm. Lakini baadaye unakipelekea kile kimelea isome ijenge kumbukumbu dawa uliokula mara ya kwanza. Baadaye unapokuja kula tena ishajengezea kumbukumbu. Sasa hivi dawa fulani inakuja, kwa hiyo anajitengezea mazingira ya kujihami. Okay. Huo ndio usugu wenyewe. Okay. Kwa hiyo ni lazima umalize dozi ili kile kimilia kiweze kufa moja kwa moja. Kwa sababu unapokula siku tatu kinakuwa kimelegea tu. Unakilegeza pale. Mm. Baadaye unapokumaliza dozi siku ya nne, ya tano, ya sita, ya saba pale ndio unakiua. Kwa okay. kuna kulegeza na kuua. Hizo siku tatu umekilegeza, kwa hiyo akija anakuja mm. na nguvu mpya. mm. Kwa hiyo anajitengenezea usugu. Na chengine unasema matumizi ya dawa yasiyo sahihi, yani kutokukamilisha au kuongezeka dozi. Mfano Uh, muda mwingine naweza nikasema sisi wa, wa, wa famasia na madaktari tunasababisha kwa kiasi fulani. Mhm. Unakuta mimi naijua dawa mhm. na, na najua inapatikana wapi na bei yake na kila kitu. Kwa hiyo najua nikienda famasi fulani hiyo dawa naipata. Kwa hiyo mimi nimeandikiwa dozi ya siku saba, nilikuwa naumwa na maradhi fulani. Kwa hiyo mimi yale maradhi pengine sikupata afadhali, nikaona ah, si mmeandikiwa dawa hii, subiri nikaongeze dozi si unaijua ile dawa na unayo kwenye buku mm. au kiboksi kichupa, unaenda kwa mm. mfamasia mm. unamuonesha dawa, naye anakupa, naye anahitaji hela, maana kusema la ukweli, na kuna vitu ambavyo vinatupelekea huko, mtu hujauza tangu asubuhi, akija mtu unauza, ambayo na serikali inatengeneza polisi yake kali ya kudhibiti haya mambo mm -hmm. Polisi ziko kwenye process inatengenezwa. Kwa hiyo hiyo pia inasababisha, kwa sababu mimi naijua dawa nishakula siku saba, baada ya kurudi kwa daktari nikamueleza sijapata afadhali, akanibadilishia dozi na kula dozi ile ile. Kwa hiyo inapelekea hiyo pia matumizi mabaya yasiyostahiki kiholela. Pia wanasema kuto kumaliza dozi ambayo nimeongelea mara ya kwanza. Mm -hmm. Ile nimekula siku tatu naacha, baadaye naeka gepu. Ama simalizi tena ama nitarudia tena baada ya siku tano. Mm. Kama mfano nimekula nimeandikiwa dawa ya siku saba, nakula siku tatu nikisha naacha. Ikisha baadaye siku siku nne sili. Mm. Najiona nimeumwa tena, nakuja mm. kumalizia dozi ya kule ya mwanzo ile iliyobakia. Siku nne zile. Kwa hiyo itakuwa pale hujamaliza dozi, kwa sababu ume, umekula nusu dozi, umeacha ukala nusu dozi nyingine. Mm. Kwa hiyo ni sasa ma, yule kile kirusi kinakuja tena upya. Kwa hiyo ile dozi ya siku nne unokula wewe haikusaidii kitu. Mm. mm. Na chengine pia wanasema kula kiasi kidogo cha dozi, kula dawa kidogo, yaani ni kama vile hii sana ataongelea Dkt. Hadija sehemu ya mifugo ambao ma, madakta wale wafugaji wana wanaotumia zile dawa kuwanyunyizia mimea au pengine wanyama wao. Kwa hiyo wale wanatumia kiwango kidogo ambayo kinaingia kwenye hiyo mimea au kwenye kuku. Mm -hmm. Lakini tunapokuja kula sisi ile dozi iliyokuwa mumuli haitukidhi, inatupelekea wale vimelea kuijenga kumbukumbu tu, kama leo mmekula kitu fulani kina dawa fulani, lakini hainitibu hata kama naumwa kwa sababu ni mm. kiwango kidogo cha dozi ambayo mimi hakiwezi kunitibu, hakiwezi kunifanya chochote isipokuwa tu mm-hmm. kinanijengea hawa vimelea vyangu kumbukumbu kama hii ni dawa fulani. Kwa hiyo tukiendelea kula hivyo inapelekea huo usugu. Kwa hiyo ndio maana leo tuko hapa kuongelea upande wa wanyama na binadamu. Sasa ile kubadili gia gia njiani, maneno ya vijana <laughs> mm. Umekwenda umejikuta kwamba hii dawa mimi hainitibu mm. Umekwenda kwa daktari mm. Amekubadilishia dawa mm. Ukumaliza dozi mm umepewa siku saba, lakini siku ya nne bado nahisi hali haikutengemaa mm. umerudi kwa daktari mm. daktari akakwambia acha kula hii, kunywa hii, inakuwaje nayo ile? Hiyo kwanza sio rahisi ikatokezea hivyo, hasa kwa madaktari kwa sababu atakwambia umemaliza dozi. Tunaita huko nyumbani, tuna msemo wa Kiswahili tunasema dawa si chumvi. Mm, mm. <laughs> kwa hiyo una, una itabidi uwe mvumilivu mpaka umalize ile dozi. Ukienda kwa daktari unauza huko kwenye siku nne, nika kupa siku saba. Kumwambia ah, sijisikii vizuri, sijapata afadhali na kidogo najiona asubuhi nikiamka, mchana niko vingine. kwanza maliza dozi ikitokezea hujamaliza dozi umemaliza dozi bado hujapata afueni, hapo tena ndo kuchenjigia sasa. Sasa kama Ataanza. inakuletea tabu ehe. okay. Sasa kuna kitu kingine ambacho kama dawa inakuletea tabu, daktari siku ya kwanza akikuandikia hmm. na dawa ikikuletea tabu lazima ikulete siku ya kwanza au ya pili, haifiki siku nne. Huko siku nne itakuwa tena huwezi kustahimili Okay. Kwa hiyo ile siku ya kwanza ambayo wewe umepata imekuletea tabu hmm. na daktari akikuandikia dawa atakwambia nakuandikia dawa fulani hmm. ina tatizo hili tunaita uh, wanaita maudhi madogo madogo hmm pengine kuna kuharisha, inakuasha ina, ina hivi. Kwa hiyo ukiona hivyo endelea kutumia, kwa sababu hiyo dawa ndio iko hivyo. Lakini ukiona zaidi ya hivyo, kwa hiyo nakuomba urudi, yeye mwenyewe daktari atakwambia. Mm. Na binadamu tulivyokuwa hatupendi kujikera kwenye magonjwa Ukifika nyumbani pengine kakwambia umewasha mara moja, ukuosha mara tatu unaweza ukarudi. Daktari uliniambia nawasha mara moja lakini hii mara tatu. Kwa hiyo mm -mm. Na hapa utamuonesha na hapa nahisi kama kuna ukurutu fulani umeota, ndio ile rashi tunaita kwa Kizungu. Mm. Kwa daktari ataona mm, dawa ina mzuru day 1 au day 2 atakubadilishia. Kwa hiyo hufiki hiyo kwenye siku nne. Mm. Atakubadilisha mapema zaidi. Kwa hiyo kwenye kuchenjigia na kuja kule umetumia dozi mpaka umemaliza. Bado haija haijaku haijakuletea afueni. Hapo uta una, una, una, una, una, una, una dozi na hizi antibiotics ziko kila mtu na inayomfaa zaidi. Kama pengine wewe una resistance nyingine, yani wanaita ile ya urithi, tunaita genetic. hmm. Yani mimi nimezaliwa nayo dawa fulani mimi haiwezi kunifaa, nimezaliwa nayo. Kwa hiyo inakuwa inategemea, na hatuna hatuna ile tabia ya kucheki mimi dawa fulani na mm. hatuna tabia hiyo sawa mm. Zanzibar. Mm. Kwa hiyo inatokezea tukiona dawa fulani haijakufaa, daktari anaona hajui tatizo, pengine ataona wewe hii haikufai tu, pengine jini yako vipi, lakini atakwambia wacha tukubadilishie dozi. Mm. Aina gani sasa hizi za dawa zinaojenga urafiki na vimelea? Ah, tunaita antibiotic peke yake, antibiotic zote. Kwa hiyo tunaita, tunaita antimicrobi antibiotic ni zile ambazo zinaua wale vimelea, sio zile dawa baridi tunazotumia, sijui Panadol, uh, dawa za mafua cetirizine, zile sio antibiotic. Mm. Antibiotic ni dawa ambayo inaua vimelea. Mm. Pengine niongezee kidogo hapa tulipoongelea mwenzangu kuongelea msumari Uh, umeulizia ni vimelea gani? Mwenzangu ameeleza vizuri tu Dr. Huba kwamba kwenye vimelea kuna makundi kama makuu manne, na hizo dawa ambazo wamezigroup kama ni antimicrobial ndo ndani yake unapata makundi ambayo kuna bakteria, vimelea ambavyo ni bakteria, ambao dawa zinazowatibu bakteria ni antibiotic, antibiotiki. Lakini pia kuna makundi ambayo ni virusi, ambayo virus, na kwenye virus nayo kuna dawa ambazo zinatibu virus ambayo ni antiviral lakini pia kuna makundi ambayo ni fungus, dawa ambazo zinatibu fungus na antifungus. Lakini pia kuna makundi ambayo ni parasite, ambao kwenye parasite wanaingia kina minyoo, kina malaria, kina nani. Dawa ambazo zinatibu hapo ni antiparasitic, eh, minyoo, ma malaria na kila kitu. Kwa hiyo vimelea vyote ambavyo vimevitaja hawa dawa zao wanaweza kudevelop usugu, wanaweza kupata kupata usugu dhidi ya dawa. Mm-hmm. Ndio mm -hmm. maana unakuta mpaka sasa hivi kuna mifano hai ya watu ambao walikuwa na magonjwa kama ya, ya, ambayo ni ya virusi kama HIV, lakini kuna dawa ambazo tayari zishaanza kutengeneza usugu, dawa imebadilishwa imeenda dawa nyingine. Mhm. Kuna mifano hai ya dawa za malaria, tulianza na dawa za klorokwini, tukaenda sijui dawa gani hizi mseto, tunaenda tukievolve tutapata dawa nyingine, kwa sababu kuna dawa ambazo tayari zishaonyesha malaria zimeonyesha usugu, kwa hiyo wanatengeneza dawa nyingine, mhm. tunabadilishiwa dawa kutokana na zile ambazo zamani zimeonekana hazifai tena kwa kutibu wale vimelea wa malaria mhm. Lakini pia kwenye fungus unakuta kuna watoto ambao watoto watu wazima na kwa kila siku anaenda dawa, anapewa dawa ya fungus either ni cream au lakini bado alitibiki alitibiki Pia unasema pia ile kuna usugu. Kwa hawa ndo makundi ambayo yanaweza kupata kutengeneza usugu hivi vimelea, lakini hao mengine ambao mwenzangu amesema mafua au mengine, hayo ni magonjwa ambayo ni ya kawaida, lakini hivi vimelea ambavyo tumeviongelea ndio vinaweza kutengeneza usugu, lakini haswa tumegusia sana kwenye antibi antibiotic kwa sababu antibiotic ndio magonjwa mengi ya kuambukiza ambayo tunakabiliana nayo sana sisi kama binadamu, lakini na mifugo tunatumia sana hizi dawa, either ni sawa kwa kutumia au kwa kuwa tunadhania inaweza ikasaidia, ndio tunatumia. Ndio kundi kubwa la dawa ambayo tunatumia ukilinganisha na makundi mengine ya dawa, antiviral, anti, anti parasitic au antiprotozoa na antiviral. Dawa kubwa ambayo tunatumia sisi ni antibacterial ambayo ndio hizi antibiotic. Kwa hiyo wanyama nao wana, wana, kupata usugu wa vimelea? Um, kusema kweli mtangazaji, wanyama nao pia wanapata usugu wa vimelea, na niseme tu kama tunavyoona afya kwanza ya mifugo au wanyama imekuwa ni mzunguko niseme, au ni nika triangle hapo ambao ipo, kuna mahusiano makubwa sana ya afya ya mifugo na binadamu lakini pia na mazingira. mm -hmm. Na hii dhana tunaita ni dhana ya afya moja mm -hmm. ambayo tukizungumzia One Health tunahusisha afya ya binadamu, tunahusisha na afya ya, ya, ya mnyama pamoja na, na mazingira ambayo wanaishi, kwa sababu tunaishi katika mazingira moja. namaana maana kama kuna shida hapa kwenye hii ecosystem, ina maana na mwingine ataathirika. Na kivipi wanyama wanaweza wakapata usugu me mechanism ndo kama mwenzangu alivyoelezea. mm -hmm. Vile vile sema kwenye mifugo kuna mifugo iko aina nyingi, wanyama kwa aina nyingi. Tuongelee sasa ambao tunawafuga. mm -hmm. Sasa kuna wanyama ambao ni wanyama pori ambao hao nao kibahati mbaya nzuri hatuwatibu hatuatibu moja kwa moja unless ni kama wale ambao wanaweka kwenye hifadhi au kwenye maalum mm. Lakini niongelea ambao tunawafuga kwanza mm. Kama nitoe mfano kuku na kuna ng'ombe, mbuzi hawa wanapotokezea wanyama wanaumwa, basi wanakuwa wanapewa dawa mm -hmm. na mara nyingi wafugaji wetu wamekuwa wanatibu kimazoea mm -hmm. kila mmoja ni daktari mm -hmm. wafugaji ni madaktari nao kama ndivyo sisi binadamu tukiumwa kwenda kwa daktari <laughs> ni, hatuna haja kwenda kwa daktari. Mtu anaenda tu famasi, anakimbia anaenda anachukua dawa, au jirani yake anampigia simu, au anaenda nagonga hodi, na shida hii, unayo dawa yote uliobakisha amoxicillin, naomba, anapewa, anakunywa. Basi na pia wafugaji wetu wamekuwa wakitibu sana kimazoea na ni swala ambalo sasa ni shida kwamba tayari anaumwa e, ng'ombe wake au kuku basi ataenda mwenyewe kwenye duka la linazouza pembejeo za mifugo na kilimo, atanunua dawa, atamkuta mtu ambaye anauza dawa. Inawezekana yule mtu hana taaluma yoyote ya mifugo au si mtaalamu wa mifugo au si daktari wa mifugo, lakini akampa dawa, akampa na ushauri, akachukua dawa, au tayari kuna mfugaji mwenzio kutokana na uzoefu wake, naye akampa ushauri kwa akatumia dawa hii itakusaidia. Kwa hiyo ni, ni changamoto, na hiyo inaweza ikapelekea kwamba dawa aliotumia pengine sio sahihi na sio kwa ugonjwa sahihi. Lakini pili, kutokana na mfugo wake tutoe hii ambayo ya kuku ambao anakuwa anaweka kwenye maji. Inawezekana ni ng'ombe ambaye anatakiwa dumu kwa shindano, achome shindano, mm. lakini pengine ng'ombe kutokana na uzito ambao anao mm. haja dawa haiendani na dozi ya mwili wake au uzito wake. Mm. Kwa maana amempa dozi ndogo ambayo ni non therapeutic dose. Kwa kama ni dozi ndogo, na maana inaweza katekea usugu. Hizo ni za kikawaida, lakini sasa kimaabara au kisayansi tayari usugu umeanza kuonekana, kwa sababu na maana hawa ambao wanaumwa mifugo, sababu kwenye mifugo na usugu mm. upo mm. Kwa tafiti ambao wenzetu pia walifanya kutoka idara ya maendeleo ya mifugo na waliona yani hizi za kufanya tu hizi uchunguzi, si utafiti, uchunguzi mdogo mdogo, mm. wakagundua kwamba kulikuwa kuna usugu wa hizi kama mnyama nani ng'ombe anauma nini ile ki, maradhi ya kiwele mm -hmm. sampuli ya maziwa na ikafanyiwa uchunguzi wa kimaabara na ikaonekana tayari kuna usugu wa vimelea na hasa kwenye dawa zile za tetracycline na nyinginezo. Kwa hiyo unaonekana kwamba tayari usugu upo hapa kwetu, lakini na ulimwenguni kote takwimu zinaonyesha kwamba tayari usugu upo, na hasa kwa dawa ambazo tayari tunashare. Ni muhimu kwa binadamu, lakini pia ni muhimu kwa kutibu magonjwa ambayo ni ya, ni ya mifugo. Kula nyama, nyama sasa mfano ng'ombe umemtaja, mm. kuku na alivyokuwa mtamu tayari kuwa na maradhi yale, wamekwenda bandani tayari kuku anasinzia, ameshusha mabawa yale, kisha pofua kwa sababu ya mafua yale, kaona huyu ah, kusurvive tena si jambo rahisi, acha nimchinje tule kuna athari yoyote inayopatikana pale kwa ulaji? Mm, asante sana mtangazaji. Kama tunavyosema tunajua mazingira yetu. Ukienda sehemu umetembea umechinjiwa kuku, ujue kuku anaumwa au hivi kikawaida. <laughs> si rahisi ukachinjiwa kuku. <laughs> Ukaja tu mgeni anakuja ukachinjiwa kuku. Yaani Mara nyingi <laughs> kuku anaumwa na anatolewa. Haya, huyu achinjwe ili asija asijakafa tukamkosa, sababu hatuwezi kula mnyama ambaye amesha mm-hmm. amekufa. Kusema kweli, uh, mnyama anapoumwa uh, kikawaida kama binadamu ni haki yake kumtibu. Dawa hizi zipo kwa ajili ya kutusaidia, tunatakiwa mtibu mnyama apate nafuu, na si sahihi kula mnyama ambaye anaumwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu huwezi kujua ana tatizo gani. Inawezekana ile tatizo ambalo mnyama analo ikawa na athari ya ki, ya kiafya kwa binadamu. Ndio maana anapotakiwa anapoumwa, kwanza usichukue hatua kumchinja na kumpeleka sokoni na kumuuza kwa ajili ya matumizi au kwa ajili ya matumizi yako pia wewe mwenyewe binafsi nyumbani. Mm -hmm. Kwanza ujue anaumwa na tatizo gani, mpe matibabu yanayostahili, matibabu sahihi kwa kupata ushauri wa wataalamu wa mifugo. Atakapopona basi ndo unatakiwa ndo umchinje kwa ajili ya kumla. Kwa sababu gani? Tunajua kwamba kuna maradhi mengine ambayo ni ya mifugo, lakini binadamu anaweza yakaleta athari kwa binadamu. Mm -hmm. Ili kumlinda mtumiaji, na sisi tupo kwa ajili ya kuwalinda mtumiaji. Tunajua chakula cha mifugo, mifugo mwenyewe kama ng'ombe au, au kuku, mwisho wa siku anaenda kwenye mnyororo wa chakula aidha yeye mwenyewe mazao yake kama maziwa, mayai, lakini mwenyewe mwisho wa siku anachinjwa na kwa nyama mm. Mm-hmm. na anaingia kwenye mnyororo wa chakula na hatimaye anaingia kwenye meza yako au kwenye sahani yako unamla. Kwa inapotakiwa ni mtibu apone, na hiyo kipindi ambacho unamtibu natakiwa pia usitumie mazao yake. Kama anaza ng'ombe maziwa, basi maziwa yasiende, kwa sababu yasiende kuuzwa sokoni kwa sababu utaenda kuathiri pia uh, walaji, kwa sababu kwenye maziwa kutakuwa kuna vi, viba, m, mabaki ya dawa, masalia ya dawa, kwa sababu ile dawa residue inakuwa inatoka kwenye uh, kwenye mfumo wa kimiminika. Kwa hiyo inatoka kwenye itatoka kwenye mfumo wa kimiminika nyingine, lakini pia kwenye maziwa pia itakuwemo. Kwa hiyo ile masalia akibakia kwenye maziwa, ina maana yule ambaye anaenda kunywa maziwa yale yatakuwa na mabaki ya ile dawa, na wewe utaipokea kama mwenzangu alivyosema Dr. Huba kwamba utakuwa unainywa ile dawa ambayo kama ambayo wewe ungeweza kuitumia baadaye utakapoumwa katika dozi ndogo, na inaenda kubaki kwenye mwili wako na inaweza kaleta hizo matatizo ambayo tunazungumzia ya usugu wa vimelea dhidi ya dawa. Kwa hiyo ni la kwanza, lakini sambamba na hilo pia kwenye mayai ni hivyo hivyo. Unapokuwa unatibu pia inayotakiwa basi pia yale mayai yasiende sokoni, unaweza katafuta njia nyingine ya ah, kubadilisha matumizi, au kwenye maziwa unaweza katoa mfano maziwa kama unafuga ndama wako, unaweza yale maziwa baada ya kupeleka kuwauzia watu, ukatafuta watu ambao wana ndama wakawa waka wanatumia kunyonyeshea wale ndama hao ili ikaweza kutumika pale, isipokuwa isiingie kwenye soko na kuwauzia kwa ajili ya kumlinda mlaji. Nadhani ni hayo. Dokta, ukubwa wa tatizo inaelekea kwamba ni mkubwa na mm. uelewa mm bado ni mdogo, ni mdogo wa watu mm. Bila shaka ikiwa uelewa ni mdogo basi eh, tatizo ni, ni kubwa mm. Pamoja na kwamba watu bado hawajaweza kuku, kulipatia jawabu sawasawa. Mm-hmm. Mmejipangaje nyinyi katika kulitafutia jawabu hili swala? Mm. Ka, ka, za hizo process tunaweza kusema kuji, kujipanga yani. mm Mojawapo ni kwenda hizi kwenye social media mm -hmm. kama tulivyokuja leo mm -hmm. na tumekisha kwenda before na tuta, tutaenda nyingi zaidi kulingana mm -hmm. na, na muda wetu na uwezo wetu mm -hmm. na kama alivyosema mwenzangu tumeanza tangu 2019 mm -hmm. hatuna takwimu sahihi watu wameelewa vipi, lakini tunaweza kusema kama tunajitahidi na tumejitahidi kupunguza, maana uelewa ukitaka kujua mimi ni mwalimu yeah. Mhm. ukitaka kujua kama wanafunzi wamekufahamu ni kuuliza maswali mm. lakini mimi mwenyewe binafsi natumia social media yangu kama WhatsApp na, mm. na hizo nyingine na, na post hivi vitu mm -hmm. utakuta mtu anakuambia ah, kumbe hivyo mie basi mafua tumeenda kunywa antibiotic yaani mie ah, najisikia nimechoka baada ya kunywa maji au kula vizuri kenda antibiotic kwa sababu zinapatikana kwao najua kama sasa hivi uelewa kidocho una, una, unapanda unapanda ile daraja kuliko mwanzo kwa hiyo kubwa tumejipanga ni ku, tuna yani tunasema tunaboresha uelewa na sio kwenda kwenye social media. Tuna timu, sio sisi tunakwenda mm-hmm. sehemu zote. Mm-hmm. Mm-hmm. Kwa kuna timu inatembea sehemu kama hizo, na ukienda kwa sheha hakukatalia, anaweza akawaita watu wake, mkakaa pale mkaongea, na unaona ukienda sehemu kama hizo, ile feedback unaopata kutoka kwao, unaona kama ah, tumejitahidi, kumbe watu walikuwa wako nyuma sana. Kwa hiyo kubwa tunalojipanga ni kuendeleza hili, tunapenda hivi zoezi liyoendelevu Hmm. bila kutumia hii wiki, maana tuna, kama tukisema tunatumia wiki, wiki tu mm, kwa itakuwa mwaka mzima, kwa itakuwa watu watasahau, na binadamu tuna tabia ya kusahau. Kwa hiyo tunajitahidi ku, kuimarisha hivi hmm. ili tuweze kupambana na katika mapambano kuna vitu ambavyo nataka niviongelee kwenye kupambana sasa, mm -hmm. ambayo tunaambia mnapambana vipi? mm -hmm. Kwa hiyo wakati tuna tuko kwenye social media, na leo ndio niko hapa na hizo TV tulizokwenda na, na hizo kwa kwa sheha na jamii nyingine, tunasema kwanza Kwenye kupambana kwenye hili lazima tujue kwamba tusiweze kushare antibiotic kama ulivyoniambia mwanzo, wewe mm. zako unaweza ukanipa mm. mimi nikiandikiwa zangu saba nile zangu mimi tu na wewe mmoja. Ah, haijalishi sina umwa mimi lakini mm. mimi nimeumwa leo, mimi nimeumwa leo, umeumwa kesho. <laughs> kwa hiyo mimi nimeumwa leo, nimeenda kwa daktari naandikiwa dozi, manake nitumie peke yangu mm. Kwa hiyo sio kama nimetumia siku tatu, kwa sababu mimi naye tuko pamoja muda wote tunaongea ongea, pengine hivi kananiambia ah, na basi mimi unajua hivyo hivyo hivyo, pengine wananiambia ah, mimi na na kichwa na nini, nasema kama kama mimi ile <laughs> unasema kama mimi ah, basi mimi daktari ameniandikia dawa hizi, basi nao unaweza kutumia hiyo. Ndio mm. tulikuwa tunaikataa, kwa sababu pengine wewe huyo anaochukua dawa yeye ameshaanza kudevelop hiyo resistance, kwa hiyo mm. anaipelekea hiyo resistance izidi okay. kukua. Kwa hiyo ni ile kutegemeana, sababu mimi naweza nikadevelop resistance, wewe ukawa uko sawa tu. Sasa kwa mtoto inakuwaje? Mfano kama nilivyozungumza mm, kwa, kwa mtoto eh, ukiwa unamnyonyesha inakuwaje sasa? Um, dawa yani kidogo nataka mm, nimwelezee mm, hapo. Hizi dawa hizi kama mimi ni kwanza, mimi ni pharmacologist mfam, sio pharmacy pharmacologist. Kwa hiyo kazi yangu ni kuti, kujua mechanism yake dawa ina, inafanya vipi, una matumizi yake na ina interact vipi. Kwa hiyo pia inatolewa vipi. Kwa hiyo ukiwa una tunajua sisi watu wa afya na madaktari, dawa hii kwa sababu dawa lazima itolewe kwenye mwili hmm. Dawa hii ikitolewa inatumia njia gani? Kuna dawa ambazo zinatolewa lazima zipitie kwenye wakati unanyonyesha ile kwenye maziwa hmm, yatoke. Hmm, hmm. Kwa hiyo dawa mda ule tunawaepusha wale mama ambao wananyonyesha kuwapa dawa disaini zile mm. ili wakujengezea waku, yale mazingira wasipeleke nini kwa watoto, kwa hiyo tunawapa zile ambazo uh, katika kutolewa kwake kwenye mwili pengine machozi kwenye mkojo au fisi na njia nyingine kwenye jasho okay. Wapi dawa zile ambazo zinatolewa kwa njia mm, maziwa, maziwa. Mm. Kwa hiyo hapo ndio tunajitahidi kwa hivyo, na chengine kabla hajaingilia Dr. Hadija samani kidogo uh, <laughs> na chengine ndio maana muda mwingi madaktari wanapiga kelele mtoto mdogo asipewe antibiotic yani kuna baadhi um, mtoto anaweza akaumwa ni maradhi ya kawaida tu, lakini sisi wazazi, kwa sababu tuna ile roho ya uzazi mm. si bora nimpe antibiotic hii hapa strong ale tu apone, kwa sababu tunaweza mm. kama tu, yeye yeah, mm. anapata tabu na sisi tunakereka mm. lakini unata, tunatakiwa tu, twende kwenye antibiotic pale ambao anatakiwa ale antibiotic lakini unakuta madaktari nyumbani wako wako wengi huko, unaletewa mm. saa umejifungua unaletewa unaletewa na furushi la dawa, unaambua mimi mwanangu nilimpa hii na hii. Jamani, hivi vinatofautiana, ndio maana tukaita dawa si chumvi na dawa si sudi, wanaswahili wanasema mm, yeah. inaokutibu wewe hawezi kunitibu mimi Kwa hiyo hapo ndio tunajitahidi tuna kuwaerevusha kwenye sehemu hizo. Daktari, unaweza ukaendelea. Asante sana, <laughs> nashukuru sana Dkt. Huba, umeeleza tu vizuri sana lakini tu ni niendelee tu kushindilia hapo. Uh, mtangazaji ameeleza swala zito sana lakini majibu umesema tunajipangaje katika ufata ufumbuzi jua hili. Mm -hmm. Sema kweli hakuna um, hakuna mbinu moja ambayo inaweza ikatumika ikatusaidia tukapata kulitatua hili, lakini tutumie mbinu mbalimbali, na mmojawapo ndio kama daktari alivyoeleza hapa, Dr. Huba kwamba kuendelea kutoa elimu, sababu elimu ni kitu ambacho haitaki kutolewa siku moja na ikamaliza. Binadamu tuna kawaida kusahau, maana hata kwenye vitabu vyetu maandiko matakatifu tunaambiwa kila siku Qur'ani, tukumbushane kwa sababu tunasahau. Kwa hiyo ni endelevu kutoa elimu na elimu hii isiwe tu kwa isiwe tu kwa wana, wa, wanajamii peke yake, iwe pia na wataalamu kada mbalimbali mm -hmm. lakini pia na uh, taaluma mbalimbali wawe na uelewa huu lakini pia sayansi sayansi pia zitumike sayansi, kwa maana kwamba tafiti ni muhimu, sababu tafiti ndio kwenye pia mnaweza mkabuni uh, um, mkabuni teknolojia mbalimbali mbali, yani za kuweza kupambana na hili swala. Kwa hiyo kwenye sayansi pia ni jambo muhimu pia kutumia mbinu za kisayansi na za kitafiti na za kufuatilia mwenendo wa ili tatizo kwa kupitia uh, ili kuweza kujua liko vipi na tunaenda wapi na nini kifanyike. Kwa hizo ni mbinu mbalimbali, lakini zaidi pia ni kutumia pia dhana ya kukinga. Unajua kinga ni bora kuliko tiba. Mhm. Kwenye kukinga ni muhimu, na nadhani COVID imetufundisha mambo mengi, si kama hatujui. Kuna mikono ni moja katika jinsi ambayo tunaweza tukajikinga na maradhi mengi ya kuambukiza. Katika dini yetu natufunza sana mhm. kabla kula unawe kutoka, kutoka kutumia uh, um, uh, msalani, msalani unawa mikono, lakini ni desturi ambayo wengi wetu hatuifuate. Mpaka ilipokuja COVID na wazungu walipotuambia hey, lazima mnawe kila sehemu za ofisi, mweke facilities za kunawa mikono. Kwa nadhani principle ya kukinga ikitumika kwa binadamu, lakini pia kwa wafugaji kutumia zaidi dhana ya kutaka kukinga wanyama wao, kama kuna chanjo wakakinga kuteja chanjo, wakatumia mbinu bora za ufugaji ili kuwakinga wanyama wasipate maambukizi, itakuwa ni bora kuliko kusubiri wakaumwa akajitayarisha kabisa na begi lake la dawa. Kuku wangu akiumwa dawa tayari ninazo standby, namwekea dawa hiyo, itasaidia pia zaidi. Lakini zaidi pia ni wale ambao wana, wanasimamia madawa pia, basi kuhakikisha kwamba tunazidi kuzisaidia uh, watumiaji waweze kuzitumia kwa usahihi wake. Kwa nadhani hapo kuna mbinu mbalimbali ambapo kuna framework ambayo pia inazisimamia hili swala, kwa sababu hili swala tayari lipo mpaka sisi tumefika hapa, tayari linashughulikiwa na taasisi zetu na wizara zetu, ambayo kwaona jinsi gani tunaweza tukasaidiana kwa pamoja, sababu tumesema si swala la mtu mmoja. Hata wewe mwandishi wa habari pia una fungu lako kuhakikisha kwamba mm. kila mtu anapata hii elimu ya mm. kuweza kujua ili ni tatizo na jinsi gani tunaweza kupambana nalo, sababu kila mmoja tuna jinsi gani tumelichangia kwa njia moja au nyingine na jinsi gani pia tunaweza kuli kulitatua, kulitatua ili tuweze kupata ufumbuzi. Mimi nafikiria kwa, kwa, kwa upande wangu hasa Dr. Khadija yule dokta mifugo uh, sasa hivi umekuwa kila mmoja amekuwa anafuga, watu wengi sana wamekuwa nafuga Unahisi ni kwa nataka nikuulize na wewe swali. <laughs> Unahisi ni kwa nini watu wengi wanafuga sasa hivi? Unajua kutokana na na mtu anataka kujikwamua na maisha. Kipato. Mm. Eh? Mm. -hmm lakini hawana uelewa wa, wa, wa jinsi ya ufugaji. Pengine utayarishaji tu wa banda ule una feli tayari mm. Pengine banda ukija ukienda kulikagua failure, chakula ukija ukienda kutizama failure, lakini hajui sasa. Sijui nyinyi mmejipangaje hasa katika hawa wafugaji ambao sasa wao wanaitwa nani, wajasiriamali sasa wamekuwa wapo katika njia ya kuweza kujikwamua. Sijui kama nyinyi mmejipangaje sasa kuwatizama watu wa aina kama hii, mna mpango gani? Hmm. Kusema kweli, um, kama ulivyosema ni kweli uh, kutokana na swala zima la ajira na si ni ambao wameajiriwa na ambao hawajaajiriwa, kila mmoja anajaribu jinsi gani ya kuweza kujikwamua kimaisha, lakini pia kutokana na na hitajio la, la, la ili kuweza kukidhi lishe na mm. kupata chakula bora pia tunahitaji sosi ya mifugo mm. kwa ajili ya kupata mayai. mwana shughuli zetu ni nyingi mm. tunahitaji mayai kwenye mambo kwenye shughuli zetu, kuku pajanono mm. <laughs> kwenye mm. shughuli zetu mm. kwa demand pia ile inapelekea pia watu pia kufuga sana, ili tuweze kukidhi mahitaji ya chakula na lishe. Kwa hiyo niseme tu kuna, ta, kuna idara husika. Nadhani mtu yote ambaye angependa kufanya shughuli zote za ujasiriamali, aidha ameanza au katika hatua za kujipanga kutaka kulifanya, basi wafike katika idara ya maendeleo ya mifugo. Nadhani ni idara imewekwa maalum kwa ajili ya kuwasimamia wafugaji. Nadhani wafugaji wengi najua wana, wana, wanaidha wanaelewa au wengine hawana uelewa kabisa. Basi nitumie fursa hii kuambia tu ipo idara wanaweza wakakaribia pale na wakaweza kupata uh, waka, wakapewa uelewa namna gani bora ya kuanza kufuga, au kama ameanza basi aboreshe kitu gani ili aweze kufuga kwa usahihi na hatimaye aweze ufugaji wake uweze kuleta tija na kubadilisha maisha yake kadri kulingana na vile mwenyewe alivyoweka malengo yake. Lakini kwa upande wa tafiti, basi na sisi pia watafiti pia tuweze kuangalia pia njia mbalimbali za, za kitafiti za kuweza pia kusaidiana na wanajamii especially katika makundi ambayo sisi tunafanyia kazi wafugaji jinsi gani pia tunaweza wakaboresha pia tukajua ukawa na tija zaidi kwa kupitia mbinu mbalimbali za kitafiti na kuweza kuwashauri. Dr. Hoban, zile zile sijui zinaitwaje, wewe ndo daktari kwenye kujua zile, si tukiziita tukiziita ni nyekundu rangi mbili rangi mbili eh, huku nyekundu huku nye manjano, mm. na ukifungua ndani mle unakuta unga ule mm. wa manjano, manjano. Mm. Mm. Uh, ule nimeshawahi ku sio kumwona kufanya hata mimi binafsi mm. uh, kutia katika kidonda, katika kidonda. <laughs> Eh, mimi binafsi nimeshawahi kutia katika kidonda, inakuwaje? Mm yaani mechanism ya kidonda na ile ni, ni mambo mengi ya kuongea hapo, mm. lakini nitakwambia kwa nini watu wanafanya hivyo kwa sababu ile dawa, kwa sababu ile ni antibiotic ambayo inatibu infection mm -hmm. na huyo mtu kala hicho kala hiyo dawa i, ana, akitaka kula kwa kutumia maji iende tumboni pia anataka kutibu, kutibu infection sasa. Kuna wale watu ambao hawataki kuula ile dawa, nafikiri huyo mwanzo lazima tumkamate, <laughs> naweza kufanya huo mchezo kwa hiyo wana tabia ya kufungua kisha wakajipaka mm. ile wanasema si kama haikutibu, lakini ni kiasi kidogo kwa sababu sio kama inakutibu inafanya kama gamba fulani kwa sababu eh, ile exact. ni unga eh, inafanya, eh, inafanya, inafanya gamba, mm. kwa hiyo ile gamba ni kama kukausha mm. lakini utakuta wewe hutotibika moja kwa moja kwa sababu infection yako ime kwenye damu na ndio maana hizi njia ya kula, za kula dawa siku nyingi tunaita different kind of roots mm. kuna ile systemic ambayo ina, lazima uile iende kwenye damu ndio iweze kusambaza mwili mzima okay. na kuna ile local ambayo ya kupaka tu hapa pale mimi nawashwa hapa nipake hapa kina Usol, ehe, vitu kama hivyo, kina silver sulfur zile za ukiungua hizo. Kwa hiyo kuna watu ambao wanatakiwa wajipake pale tu sasa huyo mtu wa mwanzo <laughs> aliwaza kutumia hiyo moxile na akaifungua, pengine aliona lile gamba lile gamba kama inakuwa kama gumu kama ina inasaidia, lakini sipendelee kuambia wanajamii kama inasaidia, na napenda dawa ikiwekwa kwa mtu unatakiwa uimeze uimeze. Kwa hiyo ile na kama unaipunguza kasi yake, na kama sio kama kwa sababu uh, hizi tunaita usugu unaenda systemic sana. mm -hmm. Kwa hiyo pale unapoipaka ule uwezo wako wa kufanya kazi tofauti na kwenda ku, kuingia kwenye damu, mm -hmm. kwa sababu kama ukila kwenye damu tunaita kwa, kwa sisi wa pharmacologist tunaita ina more than one action. Tujalie mimi nataka ni, naumwa na kitu fulani kimoja tu ikisha nakula antibiotic moja, lakini ile antibiotic kama ina mechanism ya, kutibu kitu chengine kwenye damu, kama naumwa kinajitibu wenyewe automatic. mm kwa hiyo zile dawa zikitengenezwa wewe uzipeleke kwenye system zikaingie kwenye damu, maana yake uzipeleke kwenye system. Okay. Uki, ukipaka hapo juu ule uhalisia wake na ubora wake unaondoka. Mm -hmm. Na ndio maana hata kwenye kustore kuna wakati wa kustore dawa, kuna dawa kila dawa na degree yake ya, kustore, ya kuiweka. Mm -hmm. Na maana ukienda pharmacy ukitaka dawa fulani utamwona mtu anaingia kwa nyuma. Dawa fulani kuna wengine wanavuta kwa chini. Kwa sababu nyingine zikipata mwangaza zinaharibika, nyingine ndio zinataka zikae pale. Kwa hiyo kila imagine unaitoa ile dawa ishanekaa hapa muda <laughs> muda mrefu iko open. Mm-hmm. Kwa ile ile ni kama poda fulani, kama poda unapoweka sehemu au dude hivi inakuwa kama imegandaganda. Kwa hiyo inakuwa ile kama wanaita kinyumbani au pengine kwa sababu ya ile ile ile uhalisia wa ile dawa yenyewe iko powder. Kwa hiyo ndio maana pale inaenda kutengeneza ile kama gamba fulani iweze kufunika ile infection, lakini huto, ile infection haipoi hapo, ni lazima baadaye huko na wanasema. Na kwa nini tunaamini hivyo? Kuna wanaita wale normal flora, muda mwingine unaweza uka, ukapona bila ya kutumia dawa, hasa kwa hizi ndogo ndogo hizi kwa hiyo ndio maana muda mwingine huku tuna msemo tunasema kuishi bila antibiotic tunaweza. Kwa nini wewe uweze kuitia hapa usiile kisha baadaye ukatafuta antibiotic ambayo haihusiani ukaenda kuila? Kwa hiyo kuishi bila antibiotic tunaweza. Kabisa kabisa. Kwa hiyo kama wale tunataka kumalizia kipindi. Mm. Mimi nakumbuka kuna mzee wangu mmoja alikuwa akitupa chloroquine hata hatuumwi. Kila mwisho wa mwezi mm. lazima tunywe chloroquine. Mm na hatuumwi ile haikuwa hai ikijenga usugu wa, wa, wa dawa eh, eh, <laughs> kuna kitu kinaitwa <laughs> prophylaxis lakini huyo mzee hakuwa anakupeni kama prophylaxis yani ile kujikinga eh, lakini hiyo kila mwezi hiyo itakuwa inajitengenezea usugu prophylaxis inaweza kutumia pengine mimi nitaka niingie mji fulani au sehemu fulani kuna maambukizi fulani mm. lakini kuna prophylaxis yake ya kujikinga once pengine yani miaka miwili mitatu isokee, lakini kwa kila mwezi usugu Ah, inapelekea kwa hiyo mfano kama na mfano na, nasafiri hapa mm. na mmepiga simu mfano Tanga ah, bwana kuna malaria huku ah, mm. ajabu mm. bwana mm. kwa hiyo mimi nitakapokunywa chloroquine mm. na kwenda zangu Tanga sasa chloroquine mm. haipo tena sasa ilishakuwa bad ah, nakusudia yeah, dawa ya eh, malaria yeah. malaria eh? mm. nakunywa dawa ya malaria mm. kwa sababu huko ninapokwenda kuna, kuna mbu mm. kwa hata tayari malaria mm. ile haijengi usugu aye kwa, kwa mara moja ndani ya miaka miwili sio tabu na kwa dozi maalum sio nakula tu mm. prophylaxis ina dozi maalum ni kama hizi chanjo BCG tunazowachoma watoto ile prophylaxis Okay. Pengine akipata ile ya kuzaliwa mpaka baada ya miaka minne mitano hajapate baadaye. Kwa hiyo mm. inakuwa ile haina tabu once mm. ikitokezea. Hem, tumalize kipindi Dr. Hadija, wanyama wewe ndo una, una sehemu muhimu sana maake tuna, sisi kuku wale na mbuzi <laughs> alafu kitwapia kwamba wale No, hapana. Nadhani tulichozungumza leo ni hali ya kawaida na si kwa lengo la kumtisha. Ni jambo ambalo kila mmoja tu aweze kuliangalia katika jicho pana, kwamba tusipobadilika zile taratibu zetu au namna tunavyofanya uh, ufugaji wetu au namna tunavyozitumia dawa basi tunaweza tukachangia tuka katika kuongeza tatizo la usugu wa vimelea. Kwa si jambo la si jambo, lakini vizuri pia saa zingine uweze kuzungumza uhalisia. Nadhani tulizungumza takwimu hapo awali, kama sijasahau, mm. kwamba ulimwenguni kote tayari tunaona kwamba kuna takwimu zinazoonyesha kwamba kila mwaka uh, watu takriban laki saba wanakufa kwa sababu tu wameshindwa kutibiwa kwa dawa ambazo zamani zilikuwa zinasaidia kutibu mm. kwa kutokana na tatizo la usugu wa vimelea dhidi ya dawa, lakini pia uh, makadirio yanaonekana kwamba ifikapo elfu mbili na hamsini takwimu itaongezeka na itafika laki mbili itafika milioni kumi kwa kila mwaka watu wataweza mm. kufa kwa ajili ya tatizo la usugu wa vimelea. Kwa hiyo hizo ni takwimu za WHO zetu. Sasa je, hizo takwimu tunazianisha vipi katika katika hali halisi ya huku kwetu kwa bado kazi tunayo ya kufanya, ya kufanya ili kuonesha ta, kuunganisha tafiti ta, ta, na uhalisia ili tuweze kuona tatizo, lakini jambo ambalo saa zingine lazima walimu wenzangu hapa <laughs> mkufunzi anajua hata kwa wanafunzi ili uweze kuibua kitu kwao, lazima utumie approach kama za fear appeal. Unaonesha tatizo, lakini sio kwa lengo la kutisha au kuwatisha watu, ni lengo la kuweza kuwafungua macho na kama walikuwa wanafanya kwa kutokujua, sasa sasa hivi wanajua ili waweze kuchukua maamuzi ambayo ni sahihi, lakini pia watumie fursa taaluma ndogo ambayo wanaopata kuweza kumwelimisha mwingine, na akitaka taarifa zaidi, basi anajua mamlaka gani husika anaweza akafata ili kuweza kupata taaluma zaidi. Kwa hiyo hilo ndo lengo lakini si kuogopeshana mm wala mm-hmm. sababu sote ni wahusika kama mm -hmm. nilivyosema, kama kauli mbiu ya mwaka huu nasema tupambane kwa pamoja mm-hmm. dhidi ya, ku, ya, ya kutokomeza au ya kupunguza usugu wa vimelea dhidi ya dawa. Dokta anasemaje? Kwa kweli mimi na mingi ya kuongea, lakini ndo <laughs> <laughs> wakati umetukimbia. Kwa hiyo mimi ningewaomba wanajamii wapunguze matumizi ya uh, pasipo stahiki ukiwa na na kichwa, kunywa maji mingi, nakila chakula kizuri. Na kisema kizuri si vyakula vya hali, vizuri ni mboga. Vyakula vyetu hivi vya kimaskini ndio vizuri vyenyewe. Si biriani ni nzuri <laughs> biriani ni vizuri vingine, lakini vile mm. ambao vyakula bora vinavyotia afya ambao vya kila mtu anaweza akaafod mm. kuna mboga ya shilingi elfu na vitu kama hivyo ambayo unaweza ukaafod kwa hiyo sio lazima kila maradhi wewe utumie hizi antibiotic, kwa sababu tunahitaji tuna kupunguza asilimia kubwa hii usugu wa vimelea dhidi ya dawa. Pia tunatakiwa uh, tu wanasema tule dawa kikamilifu japo kuwa umejisikia fadhali Kuna ile mimi leo kama ulivyonambia mwanzo <laughs> nimejisikia fadhali nimeacha. Kwa hiyo unapoacha yule ile dozi anajitengenezea tena anakuja kwa kasi maana anapale anakuwa kalegea baadaye akija anakuja kwa nguvu zaidi. Kwa hiyo ili kujiepu tukitaka kuweka haya mambo sawa tutaisaidia tutaisaidia sana serikali kwa sababu kwa nini tusije tusaidie serikali? Kwa sababu tunapokuwa tumeitengenezea usugu, manake ume dispensary hizi hospitali za zahanati za kawaida mm. zimeshindwa kukusaidia wewe kwa sababu ya hawana antibiotic ambayo inaweza kukusaidia wewe ukapelekwa Mnazi Mmoja ambayo ndio hospitali ya rufaa mm. pale napo, kama ikitokezea dawa zote pale, wewe usha, usha develop resistance, manake uh, uingizwe kwenye bodi, serikali kupeleke <laughs> Muhimbili Unafika Muhimbili nako hakuna. hakuna. Kwa hiyo utaitia tena hasara serikali, waanze kuumisha vichwa. Imevumbuliwa mwaka gani? Miaka 60, miaka 60 nyuma. Na dawa kuvumbuliwa mpaka tukaweza kuitumia pia inataka miaka hamsini na mpaka sasa hivi hakuna dawa mpya iliyoingizwa kwenye market antibiotic. Na mwanzo tulikuwa tunasema tunayo ceftriaxone tunalingia, lakini ceftriaxone nayo sasa hivi tumepata habari kama isha develop resistance kwa watu wengi tu. Kwa sasa hivi hakuna dawa ambayo haina resistance. Hmm. Kwa hiyo waepuke kutumia hiyo stahiki ili ipunguzie harama kwa serikali na kijamii na familia pia itaingia hasara. Lazima mm. atoe mtu mmoja naye wakusupport wa, wa, wewe kupelekwa huko Dar es Salaam mm. upelekwe nje. Kwa hiyo na yule mtu naye pia anataka matumizi na wewe pia unataka matumizi na hasara hiyo. Kwa hiyo kwa kuviepusha hivi tunatakiwa tupunguze matumizi ya hilela ya, ya, ya antibiotic. Pia antibiotic ukiwa umekosa kote kutibiwa, umekwenda hapo wa, mnazi mmoja, ukaenda Muhimbili na ukaenda huko nje, ndio hakuna antibiotic mm. inakufaa mm. ni kupoteza maisha tu ama kufanya ulemavu. Maana kama una, una tatizo pengine mguu una infection kwenye mguu na antibiotic zote zimeku mm. zimegoma kwako, maana develop resistance tayari, maanake na huo ni ulemavu tayari mm. Kwa kama mguu kukatwa na vitu vingine vitakuja baadaye. Kwa hiyo kuna vitu vingi vya kuongea, ndio nasema muda hautoshi, lakini tuna mambo mengi ya kuongea. Kwa hiyo nawaomba wanajamii wapunguze matumizi ya antibiotic isivyo sahihi. Asante sana. Mm. Huyu ni Dr. Huba nipo na Dr. Khadija na mimi ushauri wangu, dokta ametoa hapa maelezo, tunywe maji kwa wingi, tupumzike. Kuna dawa moja nafikiri hujaitaja dokta, umeisahau ya mazoezi na dawa ya mazoezi <laughs> eh, tukitahidi kufanya mazoezi mm. eh, nayo pia inasaidia eh, kuondosha maradhi madogo madogo, na kama aliposema madaktari, tunatakiwa tujikinge, tuwe tuna tabia ya kunawanawa eh, eh, mm. tujikinge tunawe mm. Basi hii ni wiki tumemaliza, basi tuangalie eh, matokeo yatakuwaje, watu watapokeaje? Bila shaka kwa vile tupo katika vyombo na jitihada zenu, Mwenyezi Mungu inshallah atajalia eh, vile mnavyohitaji viwe eh, litakuwa inshallah. Basi mpaka siku nyingine, tuendelee kuangalia vipindi vingine. Asanteni na kwaherini.